Fumo terno, hay prenotación. Estamos tiernos como el osito bimbo. Yeah, no lo entiendo, pero es que da lo mismo. Quizá pido mucho, quizá no lo merezco. Quizás tenía otro efecto, Y me afecta que no sea perfecto. En mis letras siempre tienen secreto que nadie entiende ni cuando lo explico. Guardo en mente lo que viene después de mi nombre. Quiero dinero como viaja de las condes. Dinero me lo paso por el borde ya que no te acuerdes, yo te tocaba acorde Si me saco lo lento, soy como otra persona Si me saco la mente, soy como cualquier hombre Si me dicen que está y siempre reviso dónde Yeah, pero no me corresponde Fumo la penotación Estamos tiempo, como el asiento vivo Yeah, no lo entiendo, pero es que da lo mismo He sabido mucho, quizá no lo merezco Quizá tiene otro efecto, y me afecta que no sea perfecto en mis letras siempre tiene un secreto Que nadie entiende ni cuando lo explico Guardo mente lo que viene después de mi nombre Quiero dinero como viaja de las condes dinero me lo paso por el borde y aunque no te acuerdes, yo te tocaba acordes Si me saco lo lento soy como otra persona Si me saco la mente, soy como cualquier hombre Si me dicen que está y siempre reviso dónde Yeah, pero no me corresponde en el museo del Lourdes Este pa' mi casa, que te quiero morder Si yo no me quiero, entonces mándame a la mierda Sabes que soy distinto, que siempre me salgo el molde Siempre le quiero ver, sea bien o sea monde Yo no quiero beber, mi bienestar se esconde Cuando no tenga plata yo me arrojo con calma soy a mí, yo sé parte a buscar. Como vemos, penotación, estamos tiernos, como el así tu bimbo. Yeah, no lo entiendo, pero es que da lo mismo. He sabido mucho, quizás no lo merezco. eso tiene otro efecto, y me afecta que no será perfecto. En mis letras siempre un secreto, que nadie entiende ni cuando lo explico. me lo paso por el borde. Y aunque, aunque no te acuerdes, yo te tocaba acorde.